ik wilde je even wat zeggen. Ik had op je website en je Facebookpagina gekeken. En eh, eh, ja, je maakt supermooie poppen. Nou, ja. Nou, dat wou ik dus even kwijt. Um,